Hey Leute, willkommen bei Minecraft, da bin ich wieder euer Channel Null von dem Kanal du SSTV. Ja. Da bin ich wieder. Und heute will ich gerne aufnehmen. Eigentlich findet unsere Royal, seinen Freund sogar. Hat in einer in der ersten Folge von dem, hat er schon ähm, wie soll ich sagen, da hatte er schon Diamanten gefunden. Da habe ich ihn nicht geglaubt. Dann habe ich ihn sein Let's anguckt. Es war wahr. Er hat wirklich, er hat wirklich im, der hat wirklich Dings gemacht. Also in der ersten Folge Diamanten gefunden. Ich spiele heute auf einfach lese was anderes, weil ich keine Lust habe. Also ganz einfach Fußball zu spielen. Ja, ich fand mich so voll der Noob und so und ich möchte jetzt nicht so von meinen Freunden so ein Noob sein oder so. Ja, das so, dann hab ich schon Hunger eigentlich das Problem Zum Beispiel der Gronk. Der Gronk hatte auch in den ersten 10 Folgen, 20 Folgen kein, kein einfach gespielt. Der hat auch Peaceful gespielt. Also auf friedlich, wenn du nicht wisst, was Peaceful bedeutet. Ihr könnt sogar selbst gucken. Ich glaube, immer nur ein Haus. spoon, symbol size up. Bing. Button push one. Size im Bettstelle stand und so und so eins, zwei. Ich wird man so das uns immer so einzelne Klänge von seinem Dings auslassen. Ich lasse jetzt mal unnütz die mal sozusagen also aber keine Sprechwerk, weil ich eine Wolle kann. Bleiben, ein Stück. ähm, Nordostfreunden. Ja. Da nehme ich eine Holz, äh, in die Hand. Ja. Also jetzt, ja, dann, dann brauche ich mal ein bisschen Holz machen. Holz machen weil ich wieder Holz brauche. Obwohl das einfach spielen, ich will hier keine Zombies. Das ist bei Minecraft PE, da wenn ich, wenn ich da spiele, dann sieht das so überall so groß und gut aus. Also hier bei uns ist gerade so ein schönes Wetter. Ich, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe in der ersten Folge, aber wenn ich will, kann ich richtig schnell reden, aber ich rede nicht mehr so schnell, weil, weil ich nicht schnell reden will. Ja, das ist der einzige Grund. Ich rede nicht so schnell, weil, ähm, weil meine Mutter versteht mich dann nicht immer. Deswegen ein Bogenschaftsschloss. Ich, ich hatte mir aufgefallen, aber dann ist, hatte man einfach ein paar Fehler. Und deswegen gibt das nicht mehr. Ja. Das ist installiert, da wurde ich ich würde Tunnels machen, aber ich weiß nicht, worüber ich schon machen soll könnt ihr auch könnt, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was für Tutorials ich machen, ich machen soll. Ich wäre sehr, sehr dankbar. Ich komme langsam, Zombies. ins Bett. Hm. Kloren. Schön. Ja, und da sind wir wieder. Also, so, manchmal also, gibt es auch cool oder was, was anderes. Also ja, heute, nachdem ich mein Haus etwas... Äh, nein! Minuten bis 50 Stunden. This is my tone. This is my home. Ja, mein Cousin macht so schlechte Videos. Der dort nicht. Der abonniert nur, weil ich so schlechtes Videos habe. Früher habe ich mit 80p aufgenommen, aber nicht auf diesem Kanal. Also 480p und 360p. Aber jetzt kann ich bis zu 720 p aufnehmen, aber wenn ich will, könnte ich auch 1080 p machen. Aber das will ich nicht. Ich kriege eh nie viel mit diesem 1080 p sehen. Weil das ist gut. Das sind jetzt 1, 2, 3, 9, Situation. Ich mache ein Spiel. Bis dann. Ähm, ich mache dann ein. dann ich lasse es dann ja. Ich muss danach noch ein Schild machen. Bei dieser Folge will ich auch haben. Also, ich will jetzt das, das, was ich steht, also mit Dings meine ich. Um, so I suchen und mm, so. also. Oh, Schuss gemacht. so Schön. Könnt ihr die Außenseite dann solltet ihr mal abonnieren. Und die setzen wir uns den ab angucken. Ist richtig geil, Omatico. Ich hätte ungespielt, ich habe die umgespielt können, weil wenn ich sagt, oh, es ist dann spürt, ich kann umgespielt. Es gibt manche Leute, die nicht ohne können. Kennen. Können. Gut bedeutet ich ja mal, danke. Ja, es gibt manche Leute, die nicht ohne kennen. Es gibt kleine Kinder und große Kinder. Aber nicht alle kennen ungespielt. Ungespielt ist berühmt. Aber nicht so berühmt, dass der so ganz Welt kennt. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. In dieser Folge würde ich es eigentlich doch schaffen, aber ich kann es nicht. Wir machen wir so. Das ist jetzt so einfach damit, was ich jetzt. Ich mache jetzt so. Ich beende die Folge jetzt. Und gleich, also jetzt direkt, genau direkt jetzt, genau direkt aber nehme ich die Folge 3 auf. Dann können wir auch Eisen farmen. Okay? Und dann wartet mal kurz. Ja, okay Leute, ich mache so, ich beende jetzt mal die Folge und dann mach ich direkt die Folge 3 weiter. Also Leute, tschüss mit Öl.